Ага. Закати ее за шейку. Догоняй. поймали. <laughs> Засекотали. Катись, катись, катись. <laughs> Щекотно. <laughs> Щекотно как. Ку-ку, Велислава! Выгляни в окошко. Батутные... А рядом, рядом, рядом, рядом, тут девочка. Ньютоновская жидкость. Давай, ложись. Ложись давай. Я упала, девочки. Садись, Полин. Вот это ты... Давай. Лодочка. Да. Класс. Опа, сальто. Mm-hmm. <laughs> Классно. Прыгнула. Давай. <laughs>